Halo Sobat rumah, bertemu lagi di channel saya dari Subds. Di sini kita akan buang angin kopling Hino 500 ya. Ini adalah Hino 500 FM260JD. Jadi koplingnya ini berangin. Waktu diinjak angin itu uh, kosong ya. Ini minyak rem, minyak kopling. Pertama kita tambah dulu minyak kopingnya di sini kita tambah kita cek dulu sampai level max ya cukup secara level max setelah itu biarkan ini terbuka ya biarkan terbuka kita ke belakang kita lakukan buang anginnya di sini ini adalah booster kopling bawah atau sentral kopling bawah ini ya ini ini booster kopling sentral kopling bawah lalu di sini ada nempel buang anginnya ini kita buka dulu keras teman-teman karet debunya kita gitu, buka dulu ah oh jatuh ya karet debu kita buka lebih dahulu lalu kita buka sedikit kita buka ini sampai minyak kopingnya keluar dan sampai angin, angin semua angin yang di sini keluar minyak kuping keluar tapi anginnya belum keluar ya gelembung ke nah ya tuh anginnya tuh ada gelembung-gelembung udara dari situ yang keluar itu anginnya kita tunggu sampai uh, anginnya benar-benar habis masih ada anginnya ya sambil nunggu ini pastikan minyak kopling ditabung depan itu selalu penuh ya ya tidak boleh kurang ini pastikan selalu di posisi max ini tidak ini selalu di posisi max tidak boleh di posisi low saat melakukan buang angin karena kalau di posisi low dia akan anginan kembali jadi harus selalu di max oke kita cek lagi ke belakang lalu kita coba tutup lalu kita uh, injak pedal kopling berulang ya injak pedal kopling berulang setelah itu injak pedal kopling berulang lalu kita buka lagi untuk memastikan angin sudah keluar semua ya dan ciri anginnya sudah habis adalah sudah keluar semua situ tidak ada gelembung udara di situ itu minyak semua yang keluar tidak ada gelembung udara yang keluar dan ini sudah beberapa saat tidak ada gelembung udaranya yang keluar dari sana ya jadi berarti sudah uh, keluar semua anginnya sudah terbuang anginnya lalu kita kencangi kembali ayo sekarang kita akan coba tes koplingnya apakah masih kosong atau tidak kita masuk dalam gabin ya kita naik dalam gabin oh, ini dia kuncinya teman-teman on kan ya ini oh, exhaust big nya nyala kita akan lalu kita start engine nya ya. dan kita oke okay, dan kita lihat di sini ada adalah uh, level angin ya ini ada tabung pan belakang dan ini masih kosong di merah berarti ini kosong ini harus penuh terlebih dahulu kita tunggu sampai uh, level ini benar-benar penuh atau angin benar-benar penuh sambil nunggu kita bu tambahkan gas sedikit di sini tambahkan RPM taruh kanan saja ini RPM

nggak nyampe 15 nggak nyampe mentok ini ini menyala ya tanda seru ini ini tandanya angin kosong anginnya ini kosong begini berarti ini akan menyala seperti ini ya Oke, tabung depan sudah mulai terisi. Ya, ini sudah mati kan? Karena sini sudah lewat dari angka merah. Ini, ini tabung satu, tabung dua, jalan merah ini mati, sudah mati, tapi belum bisa dioperasikan nanti. Tunggu sampai benar-benar ke 10 sampai uh, maksimal ya dan sampai keluar dari, dari valve-nya. Kalau tabungnya sudah penuh biasanya ada eh, keluar tuh dari valve-nya anginnya. Kita sambil dengarkan suaranya waktu nanti anginnya keluar dari valve-nya. Lama ya. Ya, karena tadi eh, kosong, benar-benar kosong anginnya jadi cukup lama nunggu ya, sudah hampir maksimal di 10 ini biasanya itu sudah sudah penuh ya tapi belum ada keluar dari balap bawah Ya, dengar tadi ada suara ke eh, keluar angin diri dari belakang itu ternyata sudah penuh lalu kita kecilkan RPM-nya di sini sampai ke 5 lagi normalnya di 5 oke sudah lalu kita akan lakukan buang angin kembali di booster bawahnya kita turun ke belakang perhatikan selalu di max ya ini max oke maaf teman-teman berisik ini suara engine-nya biarkan engine hidup lalu kita akan lakukan buang angin kembali Coba tahu masih ada angin yang tersisa Oke, sekarang kita lakukan tes kopling ya. Balik ke dalam kabin. Ini. Ya, sudah berisi koplingnya. Sudah uh, berisi ya, sudah padat. Lalu kita coba naikkan tuas damnya ya. Ya koplingnya. Ya, tidak ada bunyi suara ya. Jadi kalau koplingnya uh, belum pas itu biasanya ketika dimasukkan BTO begini dia akan bunyi drak di belakang itu ya suaranya seperti itulah kira-kira sorry ya kita coba ya normal kita naikkan tuas PTO pas kopling pelan ya ini sudah mulai naik tidak lagi koplingnya kita matikan lalu kita tes uh, giginya apakah enak ya lembut normal ya normal ya tidak ada masalah ya normal oke oke begitulah sobatku tentang uh, cara buang angin kopling di 0500 FM 260 JD ini jadi bagi kalian yang mau bertanya silahkan utarakan pertanyaan kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tekan loncengnya. Oke, salam otomotif.